मछली कौन सी मछली का नाम बताओ रहू मछली है बड़ा दाना है रहू का अच्छा क्या हिसाब है ये पाँच सौ रुपये किलो साढ़े चार सौ पाँच सौ का रेट चल रहा है ये साढ़े तीन चार किलो का दाना है साढ़े तीन सौ साढ़े तीन सौ साढ़े तीन किलो का ही है हाँ साढ़े तीन किलो का लाना है तो साढ़े चार क्या हिसाब बताए ऐसा चल रहा है पाँच सौ साढ़े चार सौ का रेट चल रहा है हर चीज़ के मुख्तलिफ रेट होते हैं छोटी मछली का अलग रेट होते हैं बड़ी मछली का अलग रेट होते हैं वो रेट के हिसाब से दिया जाता है मुनासिब है हाँ मुनासिब रेट अच्छे रेट है बंगाली पाड़े में अच्छी साफ़ सुथरी और अच्छी मिलती है तो पब्लिक यहाँ पे ज़्यादातर पब्लिक यहाँ आती है मछली के लिए ज़्यादातर आती है दूर दूर दराज से लोग आते हैं मछली लेने हाँ, उससे ज़्यादा अच्छा मार्केट जो है उससे अच्छा मार्केट है काला काला पॉपलेट काला पॉपलेट जी कितने का ये ये आठ सौ साढ़े आठ सौ रुपये का चल रहा है हीरा हीरा रेड स्नेपर क्या कीजिए ये तकरीबन आठ सौ साढ़े सात सौ चल रहा है